kwezi kusoka raji ambasada umanjuzi lomu testisa program ya feri ya mcheza kuna chisanja jagenda kwa agenda ku impact fm chinamu na katondo nya fm radio la samanja good morning kampala good morning uganda tuaga lukona msa kumina abagoro kose wazi kusawa kende na tero na kunulari lomu awali ya iga anga kuchina mbili ya katondo muenda ya masaka kuchikumu ma katondo tano mbali chikumu sara katondo msambu awali ya e jinja kuchikumu msambu wa katondo mkaga namu awali kumgro gwensio na www.imc.gg Eh, twagala okukobaza katonda mwebale kuba nti natera ku mukutu akwemuli emukyagala gonaku olwaleero mm. onaku friday mu studios mbera nokungula kutamala emirundi mutabani wa yoana mirundi ne ah, mole eh, namatovu mm. yabwe tuli ah, mu studio nsanyisa okulaba eh, mutabani wa mole namatovu ensi eno tugitambuziza bulungi tugitambuziza simanyi bagwe baguwa ku ssente ezanze bampaayo bagiire pamane sekitale yampita mm. ogali mu kategori yaba influensa abakyusa abantu eh, eh, eh, era wamma kakati yeye agamba nti zonna kanziwe radios ne tv buli emu efuneyo miliyoni satu kitundu nesimanyi nti eza mumwazifuna kubanga ate ekibi bateka bwe bate kampuni endala mu search and search <laughs> kakati ate yesasula eh. eh. ekirungi nti ensi egugumuse efe hmm. mubyobufuzi batuga nti if you want to solve a problem create a contradiction nti kasa omukazi akutega nti omwana bubwe tugende mu dna nga tumulabangako nootwala engala byo mu dna kitegeeza wemwagalako hmm. eh. ah, kati balaayina okitegeera ti akawala kano akabeeranga wano bwekafunye olubuto nekaga nti lwa dadi dadi nagamba ntugende mu dna kitegeeza ekikolwa kyaliwo kakati ah, tuga nti mu byofuzi batuga nti if you want to solve a problem create a contradiction hmm. abazungu bakiyita paralysis hmm. nti kakati sofa bano baganda bange bempita ba mafias have suffered three heavy blows one of the arrest of lagu bali bagala mwete kulya kusempijja nabaga nti bafuna ejiriketi kwebasuula embobo ne badduka sempijja n'omutaasa n'omulwanirira hey. Eh. n'ayitawo sempijjabakijjeyo mu paalamenti kuba laguya abadde finansa nti bo mafiya kyekola eh, hmm. pre elimination nti bwokwata ubc sooka okwate kikiiha omuteeke mu kkomera kati gwolowooza nti boodi ekola kozi yemaze okutegeera nti gundi ajja bagemeire musango guli mu kkooti bagemerere tajja kuwuliriza bamugemerere agenda okutuuka okulondola ettaka nga bamutasobola the kate is before court nti ba immigration officers parliament committee eraga china naye twatundayo passport za uganda bakwata bannaabwe babiri mu immigration ee uvolede arise these people ekitegeereza mwe temukola parliament eba tekyakola kuba the case ate tegugwawo nti nasali president yalagira ddeyo nebamugamba nti ah, muzai ntayinza kuddayo once wa interdicted hmm. ngaolina cases atiisi omala omyezi mukaaga noliyoku odda ku mulimu kesi bweba tenaggwa kuba yukanot an interdicted person hmm. tabeera more than six gund era ekifo kyafa so fasakwa eyakabawangula nadeze mugamba nti era era jafuna ekirala nze banga nsapu mukuba nedda mubuulire katubeerewo mafiya tedda mabega mm. kubanga nabagamba nti olutala okukwata omukazi lubeera mu kifo kimu omukazi waataasa nono waayagala kakati mafiya bwebeggoba ejjinja with its interests e, ojja kuvaawo eh. kakati pulezidenti bwakolako lisafu ntigende kalamu jatojagendayo kwenzi utakuja kwa RDC hey. Eh. nena kuchusa uchusa hey, eh, wala hila kasaba kuwa kwa RDC eh. kwa kambla kite geza buli wamu ugeenda hey. yes budombo ugeenda yo buba kutege ichisi inga uunene bunobe la kwa lati ya sawa vili mwenye na baga nti kucha kudulu entepe kwa alike embwa nyeji nga buna kwa usange embwa zicha aliko sanga kwa umutu miku embwa kasaba hali itechibati mvubu kaza higo chibuka na hina zuko zika duwe moto kezita kubanza alina okulya kukasasira akuloosi mm. toyinza kubeera alaati saawa abiri munya bwotaba mugezi nga fuufa bwavu balina revenue balinaki balinaki tobasobola theave infiltrated every society kakati nebajja bafuna problemu endala eya kino ekitongole kyamasanyalaze eh, kadaga abakuyisa kintu ekyo ekyo gundi kyebabadde bamuleetere ku order form kubanga nekadagaparlament anti kakati eh. order paper basomoddeko ekintu eh, ekitateka kubeera abatuuliza order paper yagenda nga wagati ebintu binatesekakonna kulwaliro mu lukiiko eh. naye nga kati katakimanyi deputy speaker takimanyi kira katakimanyi amayembe ge gakirese kati baba kukiyisa palamenti nekiyisa nga bwenasoose okulowooza nti yakiyisiza kiba kitegeeza kasa parliament bagitegeye ekintu nekiteesako nekiyita bwemuga nti tetutegedde tetwakiteesatusaadize majority yekiza gyotasobola kufuna babagula naye ekintu kyamasanyalaza kino nabo kibayamba ekyo pulezidenti akitegeere nti yagamba nti amagombolola ebikumi bina nabo ne bagatunulira ngaokukolerako kampeyini nze ndeesa amasanyalaze mm, yesyepalamenti mm. kubanga babuliddwa kuno okulonda kujja kubeera kuzibu nnyo kubanga bakuvunaana biri byewakola covid-19 tomubaddeemu kyobula nti ono eyabawa sente bagende mu byalo kyebaali balwaliranga yo omulamuzi takimanyi nti mu amerika bwe bategedde nti obudde butono obama yalumba ya ono singa nze nali mubuyinza coronavirus najja mm. nalikoze bwente kuba gwena referensi mm. kakati ono biden ono amulaga nti ajja uh, kukola nze byenakola eh. kati balonda obama musika wa obama eh, nga mmuyi bwe yakugamba nti nti mubuufu bwa kinyata mm. kyembagamba wano mm. ndi atali mubufu bwa Museveni tajja kumuwa legacy ndi Jomo Kenyatta International Airport moyi eh, airport moyi teyajjawo Jomo Kenyatta University moyi teyajikwatako sente za Kenyatta zamala emyaka esatu nga zezisa kyuleetinga mm. naye musajja watu naleeta iye zinenga na ziri mweziri mfata nyayo mm. tewali mukulembeza kwasa buyinza nga tofata nyayo okujjako nga bamututikirinya mutika mm. nga Gaddafi mm. naye bwaba akyayina power mm. kufatanya hiyo. Ina kufatanya ya leta mufana na leta uwe. Hei. Hmm. Eh. Kakati, kakati ya chona yu problem. Ntipa genze basafari inga setbacks. Why? Nseba. Nseba tegede. Nseba. Nseba. Nseba. Mpuli ya bivogela they are reforming. Oh they are reforming. Yeah. They are reforming. They are reforming. Gabaribu bi. Kubanga. Mm. Nawandika mkatabu kanga. Kama na oh, imba gamba. Kuyamba na Uganda. Na imba gamba. Nti. Unlike in other countries. Mm. the Ugandan mafia is very strange. Bogende Zimbabwe, nechiba wandi ikira. Mm. A, a policeman cannot take a bribe from a poacher. Kubanga masanga. E, bama nyiti tuwalizimu ikeba imirideko. Yes. Ethiopian Airways, ya randika lukumure ndabili mwesatu. bafunye ebizibu bingi mu ethiopia naye bakkiriza nti ebitekwatibwako eh, eh, banetubba ebirala naye ethiopia niyawezi eh, wano mu uganda tewali kyebatabba nabagamba nti ne owenezi folozi damu singa baali bagisitula singa eri ku faamu ya muntu ate oba buno buno obulobo obusigalawo bwetulondaliramu bwetukubeeramu akalulo nabwo babubba nti buli election mulina kudda mu birala nemmotoka zino eza pt ezebaateekawo bagamba pulezidenti nga tugenda mu kyogamu nti enkuyege zazirya era baleete endala kati ne bwokolawo omukolo omulala gwe uganda yo tebanakipya naye nga emmotoka za sirasi kajambi ya benzi sirasi zeyagula eh, mm. zezitambuza bapulezidenti mu ethiopia african union olumala okugwa nezidayo mu stoa kaujambi yaziri eh, bwe baali bagamba no nti papa akomaote baga ntwetaaga ebirala nemotoka yatambuza papa teriwokakati mafia mafia bwebekola reforms eyina okukyuka nti ekyo tekibbibwa nazala wetakwatibwako ekyamasanyazi tetukibba kyabantu hmm. this way the changes must come na ne koti nayetegere wakati bamafia basala emisango gyamancholo mm. ne baba wasente batekayo abantu baabwe kati parliament kataga yagibaddeko naye kasitolaba nga babaka ba parliament bonna bagudde abeena alemu kataga mm. tajjayo mutwe kubanga parliament bagiwamba mujja kutta institutions irukiru institutions kasamuna babuli kimu kyonna mwene mulowooza ekitisa ekireeta accident butasala ku muliro mpisi zebiri nesa tunziisa yokuneja kuta mube mfune capital muinvestinge naye problemu yabwe esinga obukulu dia t one investment yo neje bali bakoze mu bulaya na amerika babikwatirayo kati bayala baddamu buto t famire ezigaziye zikaziye nyingi mm. nti ono mm. eh, bagenda ne bagaa nti abalagira mu buganda tebakola mm. naye kakungulu yagaana kakungulu buloko thero abalangira tebakola boli yali kabaka ngaasobola yalina sisitimu ye kati ssaabasajja kabaka mutebi alina kyabawa abalangira tebalabanga balwana balage wa museveni balagawa ruling yali emu bakitaabwe tebakola omulangira takola bwayi omulangira ali obwakabaka talinaana namulondo ne sabalangira badde santirative wa kabaka kuba olutula ku kiwu mujaguzo ne zivuga abamuwambi so tuchesa we balangira from near the kabaka deriyo balangira baba baba sibirange wakasujuru binga ngaji babera mukomera kasaba londa mu munga mu omulangira mbuganda atambula na chide where are you going kasujulu binga yu elektro komisyon ye mutaka ee eh. kasaba jamu umu amanyaga weko naba katuala muruchi ikoro wa buganda hmm. erinye risindro kufuna hmm. obululu obunji ya fuka kabaka erinye lene liwelezo wa queen victoria wabas kabaka queen ba museven katiba nubo naba taisemu munda wakasujulu binga tebata ambula virtual prisoners ni baganda liyo laizi chokula nti obwaka baka wanabu afiranga kusuccessoni kati bano bajja bayiya succession nti ekibatabula kiki nti kubeerawo bangi be munda ate ye e, e, swaziland kabaka azaalibwa omu nyoko olubo okufuna olubuto lwalibeera kabaka taddamu kulaba ku bbaawe ozaalibwe bwomu oyambe banno because wa looni mm. e eh, toyina mwana wa nyoko ekitegeezo ojja kuyamba bali abalala kejo kuloza kufa akani batu baini kitibu choko andi familia zaka ee familia zika ziye ati babateka kwa demandis ati e choko vili bako ba investinga mu consumables bali bademuli yo estate ngati baisha babu na butono mokene neba benjovu neba bembuzi neba bani ne mese because they don't they have not invested oba sibabi they aren't neda consumption support kwa ya gano kula kula nene spain why their king is golding oba musika kubisenge diraki ti capitalist britain yaina planda na ye yafuna ba capitalist bano sibaina sibano siba capitalist ba commission agent oluwambe kintu nakiria mu sente naduka ndoze jini liba kwata bukwase ya ati bayina mutima gukola they are not enterprising njizi siya sobala ku, kusimba sigiri siya sobala ku, kugula pichipiche kuchalo aa ah, ah, neka mnyengenda ziva munja kala tulera kati e, ochuka mm. bali abasajja babba ssente planda mu europe nti sadrak ye yabemereza ya, ya, ya abanne ngaazikuba naddayo ebungereza nemiti ne, ya golodi egundi e, e, e enkumi ssatu queen yamuwerawo obwassa era nakiwandika mu katabo ka brain wise neŋgamba nti yiso enyaga abaana bano sente zaabwe naye bajja kwavuwala tinamwe mwavuwalire mu pulanda mm. ndi ono gundi ani ono mbuga nze nali simanyi nga mulaba nga bantu bakwejalabya mm. ee eh, mm. ne katonda banditsa ennyo nga bali mubizibu ndi what happened mbuga bamukwata nga azimbye amalwaliro nebagamba nti ffe ah, tukukusa organis tetuyinza kubeerayo namulala president abaleeta abacuba nebabagaana anti late paper yakuba mbu agenda akolaganye n'abacyina galimirawo amalwaliro eryokusatu mwakoze tv mm. so wera iso nga bakuba omwana oyo nga bamukuba naye ndowooza nti mboga afaanana basemwanga nengendayo mulabe abalyanga sente abo naye nabo batuyambanga babrain white singa abagezi babakwatako sente ezo zebawanga bo balikozemu ate gwonojjawa abagaba e, nebyabayindi bafuna abaga netaka lyakanana webali bantu anti mbu ye yekirabika yayina gunde yalina abamufundinga nga ataddewo enani government organization eh, foundation akati to meet the president nokuba ebifaananyi esende mowamani and yugund tekyali badde kibi management yebalema government will help these people si bakaka basanyawo basobi kubabba kubavuwaza you direct this man yiso eh, yababba abo abaana bonna yababba sente yazibajjako kakati bwe batokola publisa eno yonna yali yeeri yeah ti omuzungu adonatinga like blood blood omala kukwata kantu negujja mwabagezi mwali zibajjeeko nate gundi is a different type mbuga era yangu yokuddawo bamusiba mukomera emyaka esatu bagenda okizuula nga bamukidinapi nga bukidinapinzi naye nga bukedde akuba obugagga bwe babutwale era olupapula lwebakyusa e sudan obujulizi ku mbuga lwali lwabukedde lwebakyusa mu luswedish mm. nomuga wajja otya wano omulamuzi omuswedishi yamuwa 20 million dollars kumucompensating talina ekiwandiiko kyonna talina kibayola buyozi ne basuulayo ekikampuni kirimu abavuka bemmenga abo ne bwe bali bategeera kyekyasuula kampuni ya sudir kyesula nga kikolagana n'abamawulire eh, damages ate namugaa ah, ah, mm. nti ati dayo obalirire tupanishinge gavumenti eno opanishinge gavumenti okukwatira obwereere basoma bukedde go bavunula bukedde go bavunulanga nga kaku bavuli zuna ku kaku naye kuri bya jali dukira ne mukamawe kubabona basirisi naye nga nga barudde wo kwegamanga eh, eh, eh. abalanga yesu bamulabako Waloza why are these people panicking? Batia nyo society of Batagera. Mirundi ya jetu tisa abantu. Mirundi ya jetu, mwari mungu banga mungu viraji. Kumpa siti mi. nira abantu bajja kusigala nga banyiivu yanti kyembagamba ye strategy gyembagamba no damage si kungula eh, eh, abakijako eh, endeezaako abantu babategedde teri mubbi musiru ababbi nga babbye ku kyalo ne babakuba ne babatta bannaabwe tebaddanca ne bwebababaira successful era enkya tebaddayo ekyalo kiri alaati ogonoza abayimbi abo lwaki beegatta bayimbire wamu bulia bali kitegera nti bwogendo bwomu tofuna sente mm. e, bandi kyobulwaki bandi zagwa bwebe kuba nyimba mbi obeera ku nyimba mbi ekikiro eh, kikusala kati kyebebagatta mayinja nani nani ekyo kyenyini kyemba ngamba mm. nti ogula ababobi wine nemubagula temusolovinze problemababagula anti era mafiya yekirimu mm. nti mulaga abantu tensoni eweddewo mugula bantu kuba bo bagamba president bo babala nti opposition yegenda kuva wetu twala emisinde nti ba opposition mubagule oli besiye waabwe mubagule kati onaye bamukubye kati abonna bano abawandagala ate balimba musotirandi tebafunamu no why abaana bano gulupu yaabwe teyagala bobi waine sibabe mm. aa bobakyawa gavument nti balowooza waliyo gavumenti eribawa ebyobwerere so if you don't change the mindset ono ne bwomugjawo ate mujja kufuna kibayita headless revolution headless revolution yeyawa ka, kasta eh, mubula leader in fact it would be in their interest to maintain puppets mwebye bibina ababonga wateka mbutesi mm. nebakulembera hey. nga hmm. eh, goba goba mafia yali badde maintaining nga bibina byabwe nga ba leaders babwe nebo baga tubagulayo tuwikeninge bano babobi waine si nebo ba wikeninge nakugamba nakugandi bakusasira bano bavudde wa bobi waine wali weche baddewo omukazi wa kabina ne mumubaka eche koyi nebo kubanga eche koyi te volume che egeza akabina ke akabina kasigalawo so as long as the cause is there ndi formula e- yes kamubbe ko gomesa akabina kafe no kabina te kozi yabana bane batwale wa bobi waine you would even wonder nti bobi waini abeera atya popular within a very short time kitegeeza abaguddemu bo banoonya leader they are yoning fe leader e permanent strategy is to maintain papeti si kubagulayo ku weekeninga no gwebwogula leadership yote kufaako ebyo kaweya yabikolanga yagulanga omuzannyo omulungi n'amutuuza katebe n'atazannya season neggwako muvira kuba takoze walala nebi nebizu byona abimaze kakati bana abagula ba, first of all baleta problem lwaki gugula webweru nza koledde miyaka jonno mpaddeki you end up creating abaganda baga digging a pit to, to, to cover an old one ani aba manyi bachiamani ba five baani baani where do they have the power simanyani anamanya singa ulira kati akolawa yali chamani wa 5 mm. yali wane kakati soka webo kati kugamba bugambi hitira ya gamba hitira ya gamba sija kuwa jese owenizi ya wangu la umudari ebalini ya duka naba singa hitira mm. na gamba lukua ya tegala padugavu njinchime nusinze jiwa umudari mulito mzungu ya kutuwe ya tulinize nchime kuduko kusinga abazungu kakati kakati bwe kibanga oyo wa bobi wine atalina nakifo wa bobi wine gwakufuukira w'amaanyi nnyo n'omuteekerera ne ku secretariat kati bobi wine akusinga ogetegedde kyegambe hmm. nti bweogula omuzanyi eh, atudde katebe gwekasobola omuzanyi hmm. atudde katebe ewo n'omufuula mu first line hmm. kakati tiimu yo neyabalyani asinga gogula bonna ewa bobi wine tebayinayo senda baga nti bobi wine yaluka ekintu kye okujjako naye bamubatudde nti bakulaga amayumba gakigundi katukigale eh, kati gwazijewa katukigale avaamu sente ezo And why, and why the time bonna bonna balina magolofa bonna bali kumbaga kyenkubuulira ndiikireya owajja mm. oyinaki familia Bobi Wine na chimubulirirawo ndi tuli ambale ngule kati mumuwasiza tuli ambale ngule mumuwedde ngule ewedde muswago tubawasiza mugweyogera abenala enga bali muswago bameka abawasa okuwasa kitegeeza kati ofuse family man tochagenda na mutia gaso omugole akukkiriza <laughs> tebalina strategy besi jeye ebyo byonna yabibalako bayina bahandulanzi bano Mm. ndi kino tokikola mm. kino kikole besi eh, omugagga fuge najja nakuga nti munsondere sente he must prove poor najja ku front base ye fights on the front line ne bamubati ya gas ne bamusiba mu kamera banene bamuga nti vayo bakulo bera mu kamera ero ronde bwe e anti yes kakati nze walala bya kalumbe wango okunsa bemmere nga nange mmere nji kula ku lugudo baga nti nyoma ya najira muza nenema katuba musiru okuraidinga ewange okusaba enjayi z'omuzigo olabira ku baana baayo nze agula emmere ku luguulu ate wange waliyo emmere eh, ate okimayo ki hmm. banabati era nabagamba nabagambye nti bamampi yabo batundula ebintu bibiri biri very interesting nga babigeredde who sat down mu buganda riot n'agamba nti omunyankoli tasobola kwogera kigambo mufaliso tambula ng'omuganda ayogera omufaliso ne babakuba emiggo kusat there n'ategeera nti abajankole tebasobola kwogera mufaliso very dangerous man nati kinkubuulira nti ekyo kikutegeeza simple matter how did they come about nti wetutegeerera abaganda tambula ng'omuganda eh, eh, era kubagamba nti yogera ekigambo omufaliso this dangerous intelligence yali badde ebuuliriza this dangerous bakitegeera batya eh, tebakirotera kukyatula muyinza okubamu abeyita abaganda naye yekodi yabwe naye intelligence ekirekerawo nababasonyiwa barayotas this is dangerous man yeyiya ekigambo ekyo t netulaba incident sibiri sebina yabayitako n'emiggo gyabwe ah, abo banonya okakulya bakuba kulaiji emige moderate wan kulaiji avumantebamukuba barayotaliye bagamba batya sebina ekyo kikutegeeza ki bitanesi bagiina kwani nti hmm. aa ono bamwejeriza sebina mumukimayo sente muwerere abaana bakuba kulaiji basi yali eva embalala bali bajokere nateetawo abakongo tebadda muwozi ebintu bikyatondebwa the congolese n'abanyarwanda baali basuubula wanno tukamu tusi kampala naye baasi baali bajokedde natete nga mwebali thesingdoutwy mu 1986 abantu ba uganda basingalinga out bulisi i commission ne bakikuba amayinja bwete eh, eh, gunde uh, uh, obote ina indagano ne bungereza museveni olutoka kwa airport hiyo ne yabungereza bamukwati oba mukomyeo ekyo kubiri ngaba ina cooperation military cooperation the advanced british military training team in uganda so jinana mukaga eh nga president museveni ali yes era museje bamwita ngandu koheni alwanyisa nyo obote mu america mm. bungereza ngekanti we are not sure tetumanyi oba babikola bamajoba nedda nga yo batraining tuwaina tanzanian advanced training team British Advanced Training Team, North Korean commandos. People singled out, where is the British, the British influence here? Eriwo. Nabaganti and CIA Europe, a na influence in Uganda, Sigalamwechi, Italy. Hati mchitegera. Vatican ye, ye, ye guange risinza influence in Uganda. Kubanga all of the churches belong to Vatican. Ezaba Katulichi. Ezaba Katulichi. Mm. Babiso popo na pronounce you out. gundi semwogerera ayina ekigambo kyeyayogera ngaavuma gavument bishop semwogerere owege omubaka wa mm. papa yamuyita yanti yamuyita omubaka wa papa golwanyisa kozeeki era batya okamala tewali asooka kufuuka kalinaali naki nga talina recommendation yoyo omubaka wa papa ekitegeeza italy yasigalawo yokka vatikaano yokka if you want to, to influence politics kakati abakomyeddewo mu bino bina ne gavument organization ti gavumenti ekoze ensobi ababba emmere yaayo bagikunamiza nti emmere ya gavumenti etuuka naye yannane gavument organization etuuka anti bagibba kubanga emmere yali nga bweŋŋamba nti ompa ekyemisana nekyeggulo tukitali current expenditure mm. baali badde buli wiiki bagaba emmere oba buli wiiki bbiri ngaeneeweddemu kakati what is happening nane government organizations have taken over nti ne ne gundi ne ne na zino ngabachazirinda zine zino masks masks mm. ngabachazirinda nalabye mulabirizi we mitiana ya gaba obusanyinga bulumya abantu nalabye nane era nane government organization ye yabulese dagala mm. kakati where is the district agriculture officer where is the government structure mm. eriwa kubanga museveni abadde akoze bulungi nga tetuyina ani nga tetuyina nane government organization sente babanzi be because of government service delivery kino kikulaze next time amadini gamanyi nyo wano because guwalemwa everything you see oba bayina ba, ba, gwebakoze obaki oba kinala byaladisi oba weka wemukono n'omuserikale nembateka mukati ah, ah. mm. kakati oli mukazi bwabalaba mwene n'omupoliisi ng'abasajja babagamba abange buli mwatuteeka mu luumu emu limuze ezimu wanu eh, wanu wanu ndowooza weebuyika oba waawa mm. naye bulina kumuleeta abalala kati mutugambye enaku kumi nenye nti musanzemu babiri twongere enaku kumi wano tulivaawo rdc yazze mukuleekana omupoliisi yazze mukuvuma is stupid why look at the argument fe mutuseparatinge Niyete mwini za tuka antipu dunaku kuminanya mwuleta ya Mwuleta haba pia nga mtu ongele naku kuminanya Haba saja neba mga amba tetulia na mere Mpulisi na, na imidi ya buwati Uwe, hori ya mere, why am I? You are stupid, why? Haba saja wa nubibate kamu isolation centers mm. Na uji osobo lugenda kwa mpulisi gwe Baina dola nkaka mutano unaku za balisa Ekitikitati ya visitors of the state Mwemwe njini mwale mwakukuma malaya malaya nakufuna kutwaka driver nebabuza malaya be associate nze nabo kakati gumisirikali gwe yogira chigwenga bakuzingiziza you are talking rubbish these people is they acquired it because of your failure to monitor the trucker drivers who is responsible for the trucker drivers si malaya si, uh, si malaya yali tuseyo nabagamba mm. ntie marking ndi mu balance waliwe bintu biri ebikwewunyisa mu seven wonders one coronavirus abatina nabakuji ngo opposite ya military police mm. we wali hotel ye leta bamalayo kubaje Rwanda era nababuza wane makindi e. nababuza ngo baleta bamalayo eh anti balite basobola baku ataka aba military they cannot rape women chenku gamba mm. and where you see a bad mm. commander nga commander eh, eh, eh, mubi ya, ya abaloko defense baba babi look what military police bamalaya bali opposite nanyene woteri yali yali bataddewo nga banyi babakwata no they tolerate the music ekiro kyonna mitale police eh, era nababuuza naye mumwina obwongo mumutwe do you believe a, a tough leader like president kagame his excellence can allow you to collect banyarwanda beautiful younger girls mubasige sirimu olweggulo badde oba these are commandos who merit in the society bamalaya bebaleta eh, buli wiki bakimayo tebateka kuba bamalayawakagamewakagamegolanga bakomando eh, abaabazeokbeimerit in society they come out at ndet time obanga ne baminisita bo benyini owa finance awai rwanda kakadde kamu nekitundu kati gweotuula naye mugula ebyokulwanyisa mukube rwanda these open indicators omuyawayo emitwalo nkaaga mulala milioni emu nekitundu eya dola minister of finance wano nga tagabye wokankati oyo otuula naye sebaga yanyonye nga namunya ali ku nsi ekyokubiri ekikwewunyisa mu nkambi y'emakini nti tolo building za being constructed ekitegeeza waliwo security tebababba naye ndeba yakala lwa gundi lwa lubiri e, gundi ekibuga mm, gundi ngaeddwaliro lyokka lyerikola eryenamirembe kuteekawo bajaasi it was okay the moment you bring the soldiers the population ran is away how come that you see commercial buildings around the market in the barracks business goes yes to tibaba, tibaba. Makine never goes to sleep. yes Makine Makine indicator hmm. to where you see uh, uh, uh, uh, local defense misconducting themselves kakati joe nalabi gwoni mgana angesentongo pulichinchon nechibere masaka alabi kirawu bwebazze okugala amaduuka teyalabise ekyo kimuttira obululu teyalabise ewalabyeko sente omu eh, finaly kyenjagala okubabolera mm. nti nalabye abakyala nti bebakulira simanyi mukanisa bwasabalabizibwawo nentunuli omukazi yaddemueru bwati ngenadde ndoza alina sensi nga talina adi nkubuulira yazzemu byakuwemula biki biki you cannot simanyi oba ekikazi ekyo sente zekikazi oba ekikazi kisula ku nyumba zani thats rubbish tewali bubenje mumaka bweyongedde bwa coronavirus hmm. is only because you don't have the facilities to cover uganda throughout and as a result ge mawulire agavaayo njagala mumbulyeo ba obubenje mumaka mumbulyeo minisitry yakubye mukazi we n'abaana n'abafulumya mumbulye a substantive man aliwa kubamu omudi ekigambo kimu nti semaka asemaka zuri wa mtuwa guangege oyo semaka <laughs> no kakati bo obuzibu bwabwe baina unified campaign hmm. bobaya galo kuchuse nsi batu gamba nti bobaya galo kulete nkoko zigaba soko ziwaba azirundako batu baigire kuono buba wabufa tebabudamu umurunzi wente ziwe ya zirundako kakati njagala tu programu kola tu change gundi ensi dala walabye ko musajja ina respect afunumiza abana bebwero lwa corona virus walabye abalwana nja makaga gundi maka go twitter semaka abalwana banja kayabwe era babadde balwana naye nga muyina more news more important news kati mbawandika ku tu besibidde mu nyumba beekubye kati anaagenda tuyamba forensic expert omulambo gwokebedde mulimu enjaga nti abaana batula ku bikajjo byaggulu lwoleebakubye ne biba bikka ne bafa owa trafic yakolaki yagoberwawo ee hmm. simple matter thats why the army has performed bo tebalina extended responsibility oda ya jesini moja tebabiyina ewaabwe naye ono nalabye gundi akulya polisi mbu twabagana dakati kirabika kizemu nga bonna kumbera ku lugudu somebody must take responsibility mm. nemo ne mugamba nze kinumanya okungamba sema kakati nze nkimanyi abapsychology baba battane bera kali gwenga semaka bowulira nga semaka so si semaka abayayi bagamenti omuyayi omusajja omuyayi afulumiriza bakazi be ate bakibatamanyi era omusajja ono ababuuza nti mumwogerako naye omusajja oyo yayogera ki era ne kuluno bwe bazze okwata era teyayogedde bamaze kulaba ku tv bano baloko leaders ne bavaayo tulina emisango kumi ekya defirement mukazi gweyogera ebyo ebyobusero defirement otudde n'emisango egyo capital offenses yolo yolo yolo gube embone galubindi zaayo this has exposed the government abobusanyi nane government organization yejja where is the agriculture office museveni gwasasula aliwa tuditekiti obusaayi what if media eyo eh, tv erabika erimu banane government organization bweyogera ku kintu enkya ne bajja bweyogera ku kintu enkya ne bajja weri eyogera ku ebyo hey. Eh. enkya ne balabikako but not government structure kakati gobeera otya naadministration eringa omwana gwe bamala okkuba ennyuma n'alioka ategeera abaana mubeetaaga kkuba nnyuma wiribaala omala gisindika gwobeera emabega kati what type of leaders do you have babetulina eh benala bibe muko be, be, be wakiso bebaga ibajeti tujiganye bajeshome mu ruzungu olinga yogera ruzungu lebatategera nebaga nti ah, ateri mu bitwateza kubaba nonya kalulu that's the problem of election zinga tokabba abo opposition bali tibanayiga bubi nga mu parliament tuchamu za sibe njala bakololu wudo ne yiri pa kuchimoto kesi akeshishi obubi bwe bajogula okubagula nebamanya bayina sente tibachakolera bantu eh, opposition yaba lucha mzee eh, si eno si yaba muwanga wano you could only be voted mwanga chivumbi mkwanu kwangu si yaba muwanga talimu opposition eno eru polished eh, mwanga talimu opposition ati chekubulia si ye ye ya lucha mzee ya si bange njala na amanya mse kanso ndi mundi eja mkwanu kwangu eh, responsive ku people's demands baga abantu bamanyite tusasulire wona ogenda kulia era gugundi maafi yejja kuba paramenti yonna egimalewo balyoka baleete sipiika aekyo muba mutusse institutions muzeeke zikole toyonona institution teri makanika abba byuma mu motoka ye makanika abba byuma mu motoka ndala eyiyebeere bulungi kakati if you want this state nga mwagala mu seven service delivery temugikwatako mubbe ebirala mube entertainment mube kati 20% yeite e, pakoletinge 80% pakoletinge eh, ee yate kukalila kukwa kasera mm. neka wata masajia sabo ugaba 50 million dollars zonano eh, ziba emele 59 zonano ziba emele yonano eh, ujiba emele yonano ujiba ee kakati deni yes tu ya gala government uja gala mm. ye mwana gubatu yeah. medagala na gule fali yeko kabala gala tata we na hafa na akaba guwaba doga nti anawo nila kuchi <laughs> hee mwana we itagabu hee baku yiso kubaga mchalo enyama mugenda nayo ane mtu una mchidala baba kabule e, mulese that's why abantu bagula be Kampala bebagaba ebintu mm. kati mafia masirifom eyambe ku musajja ono nti otherwise Museveni ayinza obutaleka ligase ng'ate babe nti balese paralysis nakalema tasobola bakwata kumanya interpretation gye bakoze nakalema saayi gig yakwata bagenda kubba saidi director yagana obakwata n'abasajja ne bagamba nti mutukozeseza ekimala kaluno katuvometinge ababba ssente paralysis hmm. olabye babakutte e, ekyosinga kyebakolabagaeri katuseseme singa tebakyogera nebasesema nabusesemi ate babasibye president nalagira nti ngambye saidi abakwate nagaana ngambye nakalima abakwate nakalima bente be yali abakuta basantaiza za milioni ekiku kati nakalima mufuna muba bulirirawo tewali njawulo wakati wanakalima na, na musisi invoking president name nakuba na kanga nagoba abantu atekewa ababi saidi bwagana hey. abata sudo na ye saidi bwagana minister wa internal affairs amukolaji kati uyo akolo my daughter kati yamuita daughter is more powerful than inspector general police anti nkubulira yakwata lukwako namutekea egindi kayikula namuga no tusobola kuwata musajja bundi permanent secretary sendi wa junior zinga musibiza olunaku oyo mukazi nako kubaka ibula naka kanzije kanzije kufembi kayigula agenda lukwago bamutadde agenda kuwata ku motoka inga kuliko ebifuta olwatu ka mu office ye nagwa kozi bamutwala e- e- egindi e, egoma lukwago nabuuza dereva wenti owaayi motoka bajozeza nti ate nga batusibye fembi lukwaga obutwa yabusanga kulujirwa moto oyu lukwaga ya gwe bajeno mu bwa pamensegeza bamutwa okutuka mu office nga atalisa okudugala omutima gukende omuntu ala mu cancer institute nga bala tubala bachindu omujamani nabaganti buno buno busagwa bwa musata gwe Congo babujanja bila kigali na goma omujamani nga yabumanyi singata yagenda ataba ali abali kigali mu dwali nga omusajja yamutulugunya musayidi ewa akulu azize mudwali ya munonya neyebikabulangiti era olukwago byagwa ewe mu office o e saidi ekireka yakube simu omukazi secretary wa lukwago yabakubira what have you done to my boss are you sure he's still alive e. fechovula batuyina biri tuinaatiralefetuinaatirale oyingira buyingizi kabuli otuyingiza mudakika mudakika tulera baba enkalamu yo nenjimalawo lukwago wali mumubuuzi naye bamujja mukuba mumazizi nebakanyugeri nze sigenda nze omutema gwange sigendayo singa ndisaka singa nagenda dda sakwa abaana bange babonebone nti kubanga nafiira ku bwala disi ntema ntema butemi nze gume lyange lyanyamba nnyo yes no gume sikosobola resistance kakati njagala ebbaluwa simanyi nga tunagimala ebbaluwa en etandikirawo howevernabaga nti ebbaluwa zino bwoba tozimanyi hmm. tomanya independence ya uganda gyeyava he was carrying out ekitabo kyensoma uh, bakiyita again at crossroad hmm. ndabako ekifaana kya president museveni hmm. uh, ngaalina kyalaga anti buli lwetubeera ne crisis hmm. museveni bwetutuuka mu masanganzira yatulaga ekkubo nalimbaga neekimya kansanvu mwetaano ajja kiisaawo era yakiisaawo era kitandika na pookino nti pookino bwabakulembedde tubuuza budde yes whenever you have a crisis nga bayingirawo nga balaga right path However, Alberta's constitution was simple. He was carrying out a constitutional provision. The Lancaster Conference had imposed a two-year period after independence for referendum in the lost counties. Mengo's intimidation machine failed to work at that time. The referendum re returned the lost countries to the euro and the, disappointment of Mengo. Mengo had frustrated all the provisions, all the previous efforts.